assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu na ah, sai tambayar mu ta gaba malam ah, wato na zo za ni sallah na kabbarta sallah ta la'asar ina tsakar sallah ta la'asar sai na tuna cewa ashe azhar bai yi azhar ba kuma sallar nan da nake tare da liman nake wai shin zan kacewa in komo in sallama sai in nayi azhar daga baya in koma yi Asar ne ko kuma a bin liman din nan zani yi mugi a ci gaba da sallah in na kare in ranka wannan ko kuma dai a'a akwai yadda shari'a ta tada na cewa ga yadda mutum ya dace ya yi. na'am a wato abdun mutumin da ke cikin sallah sai tuna da wata sallah abu da mun karanta tun daga mazhaba ta malikiya misali kana cikin sallar asar sai ka tuna ba kai azhar ba wannan sallah ta azur din babu ta mm. da sauran ma mazhabobi ana fahimta ko yawa don haka mutumin da yana cikin sallar azhar al'asar kila ya kwanta kwana kwashe shi mana na ya kwanta kila gabanin midi sai kwana kwashe shi ina ba da misali da yankun kamuni tun da kai ne kai tambaya eh. kwana kwashe shi a shebe ya tashi bai samu sallar azhar ba ko da tashi ana al'asar ya mamanta da al'asar shedan ya mantar da shi al'asar kawai a matsayin kai ne ma ko mm. in ka zo ka fada sallah kamar da bin baz in ka ɗauka abin da fata bin baziya kace in har kai ne mu da sauran malamai mm. kamar a <laughs> mun karanta kuma a mazhabobi na malamai a idan kai ne ainihin limam yace ka tashi zuwa sallar ainihin la'asar mm. har ka kabbarta sai ka tuna ashe ba kai ne ba ba kai azhar ba kuma gani tare da an gani ya ta sallama mana sallah niyyar ka sai ka mai da wannan niyyar na sallah nafila ce saboda ana biyar ka azhar saboda ba a sallah duk mutumin da ke cikin wata sallah tana wata sallah can sallah ta kace wanda shi ke cikin ta kai ne liman ka kabbarta Allahu akbar sallar ainihin la'asar za ka yi sai ka tuna ashe ba ne a zuhur ba wannan sai ka mayar da niyyar ka ta wannan sallah ta la'asar nafila ma ba ma sallah azhar ba hmm. an gane ku sai ka maida ta sallar nafila ka ci gaba saboda mini a matsayin kai ne liman ka ci gaba da ba mutane sallah idan ka gama sallar ka sallame sannan ka tashi ka sallaci a zuhur sannan ka sallaci la'asar ya gane a matsayin kai ne liman wato a zuhur yanzu ta kuma yawwa hujja ainihin malamai suka ce saboda ga shi ainihin ma'az bin jabal radiyallahu anhu ya kasance yana zuwa taron adam sallallahu alaihi wasallam a yi sallar ainihin isha'i da shi tare a can masallacin annabi sallallahu bayan an gama sallar isha'i sannan ya dawo kuma dama kuma shine limam a masallacinsu mu'az bin jabal radiyallahu anhu sannan kuma ya zo masallaci ana jira shi ba da sallah sai ya ba su sallah shine malamai suka ce waccan sallah ta mu'az da ya tare annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ce ta mi ta nafila sallah ce ta farilla ya gabatar da farilla ya gabatar da farilla sosai mata na kasar salama yanzu wannan da za shi jagoranci ainihin wato mamansa hmm. a wannan sallar za shi shi za su yi a shi ko nafila ce saboda ba a sallar farilla a cikin abanin hmm, sallah biyu hmm. ta farilla a yini guda ba a a biyu a cikin dare guda an gane ku sallar isha'i dai tare na hayya gabatar isha'i yi yanzu sai zo kuma ba mutane sallah wannan sallar isha da zai ba suke suke da isha'i shi ke da ainihin nafila shi san ce to in liman ne haka ta same shi har ya kabbarta tuna ashe ba shi a zuru kuma gashi la'asar zai ba mutane ya juyo niyyar shi ta koma sallar nafila mm. saboda ni akwai abun wannan halaccin al-muftarid yusalli khalf mutanaffil wal mutanaffil yusalli khalf muftarid mm. mai sallar farilla yana iya bin wanda yake nafila sallah haka mai sallar nafila yawwa mai sallar farilla yana bin mai sallar nafila sallah haka mai sallar nafila yana bin mai yake farilla sallah an gane da haka iya gama sai ta shiga a zarhi al'asar amma za a ce ba liman ne a ce kai ne mu an gane ko yawwa yawwa shi ma kai ne in liman ne kamar yadda malamin suka ce lokacin da gabanin ce Allahu akbar sai tuna ashe yo ashe bani salat bani azuba ba eh. kafin ya yi kabbara don ya yi kabbara ya ya fara sallah eh. to kafin ya daga nace Allahu akbar sai tuna yo ashe ban yi abun nan ba ban yi azhur ba kawai yanzu sai yawwa sai ya kabbarta da niyyar sallar azhur masha Allah mm. salloli ne masu raka'a daidai wa daidai hudu ya kabbarta da niyyar azhur mm. kuma a zurza shi ba ranko ba ne ya ne cikin daruri su kuma suna la'asar cikin muhtarin la'asar suna la'asar shi na a zuhuri in ya gama sai ta shi kawo la'asar kai shi in gaba ne ya ce Allah abu ya ta gabitar ihrama ne dan bai shiga ba tun bai shiga amma iya riga ya shiga sallah sai sallah ka san as-salatu tuftatahu bi in bit takbir ibn ihram wa tuftatahu eh بالتسليم ده انت الله اكبر شيء كان كاغا ما كده كبره كومي بقى جاسي ابو نصر شاي صلى an gane yawwa amma kuma yau shi za a gama ta yau an sake da dama a ce wani abu wa tuhtatamu isa tasirin da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko kwace ce assalamu alaikum sallama guda ma ya isa mm. duk akwai shi ko ba gaba? kamar yadda zamu zo suna a akan wannan insha Allah to yanzu ilimin ya samu damar kafin ya kabbar sai tuna a ah, ashe ba ne a zuhur ko zan la'asar mm. sai kabbarta da ni a zuhur su koma mai la'asar amma in ba in mamu ne haka ta same shi ma shi ma mamu ya zo zai daga zai kabbarta bi liman sallar la'asar ya tuna ya ashe ban yi azhar ba mm. kawai sai ya kabbarta da niyyar azhar in an gama sallah ya tashi ka la'asar shi ma mm. amma mamu in ya kabbarta ne da niyyar min da niyar da la'asar ya tuna bai azhar to shi ko sai ya canza an gane ku eh, saboda shi liman bai sake ɗebo wurin eh, shi ko sai ya kace sallah ya kace sake kabar ta kabir ihram da niyyar abana da niyyar azhur eh shi ma mu an gane ku yawwa shi kace in muna ba amsa ne yadda malamai yi magana sai ya katse ya sake yin kabbara da niyyar mai da niyyar azhur ya tura shi bai azhur ba tunda shi mu ne ba ba liman ba sai ya ta in yan an gama sallar azhur sai shi la'asar sai shi la'asar an gane ku? Yau wannan shi ne a takaice abu wanda malamai suka yi magana har yanzu ana nuna wa cewa duk mutumin da ya tuna da kumfutattar sallah an gane mm. fawaid sallar da duk kuma ce maka ka baka samu ka yi ta ba kuma gashi an shigo ta wani lokacin sallah eh. ka ka shiga wannan sallah sai ga tunani ya zo maka na waccan sallah ta ce maka to wannan sallah da kake cikin ita babu ta dakatar da ita yanzu ita za a dakatar da ita kowace rikin sai kai waccan saboda mai tartibin abin sallah bayan sallah wallahu ta'ala a'lam masha Allah shi ne ko insha Allah <laughs> masha Allah kuma ina ganin aski ba anan zamu dan takaita ba saboda ga lokacin sallah ya tauku to masha Allah ina za a takaita to eh na san muna da tambaya guda wadda muka raga ne bisiri mai ba ta lokacin lokaci tana iya cin lokaci don mai kama wancan ta don mai tambaya ya yi tambaya na akan cewa a akarmakalla ina tambaya wai yana halitta da mutum biyuwa da kani su zo su aure diyan mutum guda cikin gida guda wannan ya auro kauna wannan ya auro ya su kawo su gida guda su zauna eh. na'am ai malam sani wannan tambaya ta ya kama da wancan. Eh, eh, eh, ta yi kama da waccan ya halitta ɗayan mutum guda ku mm, wa da ƙane maza mm. su zo gida guda su auri ɗayan mutum guda su kawo su cikin gida guda su mm. su guda kowane su ɗiyan shi mata wancan su bi su su guda an gane bi ma'ana uban mazansu ko guda ne su kuma shi kuma shirki wancina guda ne shi ko shi ne ɗauɓɓun ainihin wato matanansu yanan eh. wannan bai da illa bai daga cikin abin da an ka haramta wa da kane su shiga gida guda su auro ɗiyan mutum guda ya da ƙauna ne an gane ku mm, su aure su bai da illa wannan har yanzu ba a samu wanda an ka hana ba kai an ka hana ma أنت جمع بين an أنت ku an ta jama'a أنت جمع بين ne. ka auro ya da kana ga ya da kauna ga mutum guda kai ne mutum guda yawwa amma wance ai kowa kowa ya kama abu shi ne ko ya aura ne Ko ya aura kun babu kisantaka babu kisantaka babu su zaman taka da juna kuma haka ba wannan insha Allah bai da bai da iskal insha Allah wallahi ta'ala a'lam insha Allah anan mun ka kashe wannan dai amsa tambayoyin nan muna fata abin da muka amsa amsa tambayar da muka amsa daidai Allah ya ba mu lada kuma mu tare lada gaba da ƴan uwa kuma inda muka yi kuskure ƴan uwa a taimake mu da gyara Allah shi gyara mu gaba da Allah shi shahi muna subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam